Bueno, gente linda, bienvenidos de nuevo al canal de la vieja que viaja, me llamo Paula y en este video simplemente quiero hacer un pequeño resumen sobre una conversación que tuvimos con un abogado de migración aquí en este canal en vivo y en directo eh, y quería hacerles ese resumen y darles tips complementarios que no tienen que ver con documentos, pero sí son importantes para pasar migración al final de este video. ¡Vamos con el video! Entonces, como les dije, este es simplemente un resumen de lo más importante de los documentos necesarios para entrar al espacio Schengen. ¿Por qué? Hay gente que viene, vienen como si nada, sin documentos, sin nada. Ay, que porque no necesitamos visa, entonces entro como si nada. No, hay gente a la que han deportado por no llevar justamente los documentos. Entonces, por eso mejor prevenir que curar, como dicen las mamás. Importante tener en cuenta esta lista antes de entrar a la Unión Europea. Una carta de invitación o en su defecto una reserva hotelera. Si es un tío, si es alguien de la familia que vive aquí, digamos en España, y los invita, tienen que hacer una carta de invitación. ¿Cómo se hace esa carta de invitación? Sí, el proceso de carta de invitación se hace ante la Policía Nacional. Yo quiero invitar a una persona, no tiene que ser ni amigo, ni familiar, ni nada. Yo puedo invitar a uno de las personas que están en Colombia o en cualquier otro país yo voy a la policía, relleno el formulario, enseño mi contrato de alquiler, enseño mi DNI y el pasaporte de la persona que yo quiero invitar. Ellos elaboran un documento que no es una carta propiamente dicha como la que nosotros tenemos en el concepto de carta, sino es un formulario. ¿Dónde se puede descargar ese formulario No, eso se tramita en la Policía Nacional. Ah, las personas aquí tienen que ir directamente hasta la policía. Y a ti te entregan, es una carta en papel de seguridad. Eh, realmente no es una carta como una recomendación que a veces piensan la gente, es una recomendación, eh, no. Es un formulario donde dice, están mis datos, los datos de la persona invitada, firma el oficial de inmigración y ya está. En papel de seguridad se envía al país de origen y la persona entra con la carta. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Cuánto se demora esa carta de invitación en estar lista? Depende del lugar de España. Si nos vamos a Madrid, Barcelona o las capitales grandes, puede tardar la sola cita un mes. Pero en sí mismo el trámite es de lunes a viernes. Yo hago, yo hago la solicitud el lunes y el viernes ya la tengo la carta. Cuando a mí me entregan la carta me dicen, oiga, si usted hace la carta de invitación, la persona que usted invitó puede estar máximo 90 días. Si esta persona se pasa de 90 días, a mí me pueden sancionar por haber hecho la carta de invitación a una persona que se queda. Porque eso llama favorecimiento de la inmigración clandestina. ¿Es un delito? Es, un delito eh, eh, castigado por la vía penal. Entonces, mm, normalmente cuando ellos ven, mm, lo hacen la primera vez con una multa administrativa. La segunda vez ya es un delito penal, porque es reincidencia. Mm. Entonces yo les invito a que hagan buen uso de la carta de invitación. Yo prefiero salirme que pasen los 90 y después volver a entrar. Aparte de la carta de invitación, si no tienen a nadie que vive acá, pues, o no quieren ponerlo a, <laughs> a, hacer trámites, pueden hacer la reserva hotelera, pero atención. Ustedes pueden hacer una reserva, si no quieren hacer la carta de invitación y todo ese proceso, pues hacen la reserva y luego la cancelan, o sea, que tengan cancelación gratis y ya. Pero no vayan a cancelar la reserva antes de cruzar. <laughs> Suele pasar. Y más a menudo lo que tú te imaginas. Entonces no podemos cancelar, solamente cancelemos la reserva cuando ya hayamos pasado el puesto fronterizo. Antes no. Porque cuando lo revisan, inmediatamente eh, te devuelven. Pero sí, si, o sea, ellos sí revisan, se pueden llamar. No, no es a todos, pero aleatoriamente, cuando ellos ven que hay algo que no me cuadra, tiene las reservas, tiene el dinero, pero la versión que me está dando, o sea, lo que están viendo mis ojos respecto a lo que tú me estás diciendo no cuadra. Entonces ellos conviene hacer una llamada, verifican. He tenido gente, pero no una, dos, tres, he tenido muchos casos donde han llamado y por la reserva los han devuelto. Entonces, aparte de la reserva hotelera que se pueda cancelar, pero después de haber pasado migración, eh, es importante, digamos, tener en cuenta otros documentos que no alcanzamos a mencionar en ese live. El live les dejo el link acá, por si quieren verlo completo, dura 40 minutos. ¿Por qué? Porque hicimos, bueno, de verdad que César nos respondió muchas preguntas sobre los procesos migratorios aquí en España, entonces les recomiendo que se lo vean completico, <laughs> son 40 minutos, pueden verlo mientras lavan los platos, eh, mientras me están en la ducha, eh, bueno, etc. Y tenemos que tener medios económicos. Para entrar a España eh, concretamente es el 10% del salario mínimo. Ahora el salario mínimo ha subido, que eh, en el año eh, de enero de 2020 está 950 euros, con lo cual son 95 euros por día y persona. ¿Qué documentos pueden ser, por ejemplo? Sencillo, yo puedo tener mi tarjeta de crédito con una carta o puedo acceder online donde yo pueda acreditar el saldo que tengo disponible para gastar de mi viaje. Puedo traer dinero en efectivo, cheques de viajero, eh, enseñar mi dinero en el banco con mi tarjeta de débito. O sea, ellos quieren saber que yo tengo no solamente los medios económicos, sino que puedo acceder a ellos en caso que sea necesario. Entonces, hasta ahora, entonces, carta de invitación o reserva de alojamiento, el tema de los recursos económicos súper importante, llevar en físico por si se los piden, ¿no? Pasaje de ida y regreso. ¿Qué pasa? Yo soy una persona que viaja sin tiquete de regreso, entonces ya tengo esto dominado. Nunca pueden ir con solo ida. No pueden decirle a la, persona de migración que, ay, que voy con solo ida y luego se verá. No, ellos sospechan, sobre todo como les dijimos en el live, eh, de la gente que se quiere quedar a vivir. Entonces, ¿qué hacer para solucionar eso si ustedes aún no han definido el siguiente sitio a donde van? Ojo que es importante respetar los tiempos, ¿no? que, vayan haciendo esta estrategia que les voy a decir ahora no significa que ustedes se vayan a quedar más del tiempo permitido. ¿Por qué? porque es que esto, como les dijimos también en el live, les cierra fronteras, cierra fronteras. La estrategia para presentar un tiquete de ida y regreso, sin necesariamente tener definido el regreso, hay varias opciones. Pero antes de decírselas, de decirles este secreto, voy a pedirles que se suscriban a este canal, activen las notificaciones, es muy importante para que el canal crezca, es decir, para mí. <laughs> Y nada, como les estoy dando pues todos estos tips y tal, me parece que son útiles para ustedes y así ustedes también me ayudan a mí un poquito a hacer crecer el canal de Vieja que Viaja. Entonces suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Entonces, <laughs> ¿cómo hacer para sacar un tiquete de vuelta sin necesariamente tenerlo? Yo a veces uso una aplicación, bueno, es la que he usado siempre, que se llama Gomo Safer, pero solo funciona en el teléfono si ustedes lo sacan por la página no funciona. Y lo que hago es eh, poner ida, regreso, como si fuera a comprar un tiquete normal. Eh, ya, le doy comprar y no nos pide ni siquiera tarjeta ni nada. Simplemente llegar al mail y a ese mail, que es una reservación normal, lo copiamos, lo pegamos en Word y hay una parte en rojo que dice eh, <laughs> una parte en rojo que dice que esa reserva no está paga. Simplemente se lo borramos en Word y imprimimos eso y listo. Yo he corrido con ese riesgo, pero por supuesto si ustedes no quieren correr riesgos, no hagan eso, porque si la gente llega a buscar o intentar confirmar esa reserva, si se ponen bien canzones, que pueden ponerse bien canzones, <laughs> eso les va a traer problemas. En ese caso, les voy a dejar una página que otros bloggers recomiendan eh, de tomar, que es una página en la que que sí les hace una reserva real y ustedes pagan un monto, me parece que son como 10 euros o algo así, pero es una reserva, o sea, es una reserva real, comprobada, confirmada, que ustedes pueden pasar, presentar en migración, si llaman, esa reserva existe, entonces si quieren ir con más seguridad, usen esa página que les voy a dejar en la descripción. Quería contarles también que es importante como ustedes se presenten a migración. Primero, no estar nerviosos. ¿Por qué? Porque usualmente, digamos, cuando uno entra a España, probablemente ni siquiera les pidan nada. A mí nunca me, piden, nunca me han pedido nada. Pero si les piden y no tienen las cosas, <laughs> perfectamente los pueden deportar. ¿Por qué? Porque no necesitar visa no significa que ustedes entren directamente al país, lo repito. Cada país se reserva el derecho de admisión, así como si fuera <laughs> una discoteca, que uno va mal vestido a una discoteca, no lo dejan entrar. Pues así es también entrar y pasar fronteras. En ese tema, vestimenta, importante, porque es que <laughs> veo gente que se va a viajar con unos escotes hasta el ombligo, por favor, o sea, no hagan eso en migración, <laughs> háganlo si quieren después, no sé como se vistan ustedes, pero eso genera muy mala impresión en migración. Mostrar mucha piel, no lo hagan, eviten shorts, escotes, ombligueras o tops, etc. Y ya, eso sería todo. <laughs> Espero que les sirvan estos tips complementarios a ese live que hicimos hace poco y me gustaría saber de qué otras cosas les gustaría que habláramos también en vivo y en directo. Muchísimas gracias, suscribirse, suscribirse, suscribirse, like, comentar. Bye bye.